Penganten anyar cah angon cah angon tenek no plembeng lunyu lunyu panek no kanggo maso dodot iro dodot iro, dodot ero komentar beda ing pinggir dono mono rumah tono kanggo sepa mengko sore anyar Cah angon, cah angon Penek no bliming kui Lunyu-lunyu penek no Kanggo mbasuh dodot iro Dodot iro, dodot iro Kumintir beda ing pinggir Dondo mono jerumat tono Kanggo sepo mengkosore dalam hidup kadang tak adil